Ya, welcome back to my Oki uh, channel Baiklah, pada kesempatan ini saya akan berbagi tips dan trik cara mempercepat koneksi di HP Xiaomi Di sini saya menggunakan Xiaomi Redmi 5A Baiklah, kita langsung memasuki speed test untuk melihat apakah ini work atau tidaknya cara mempercepat ponsel Xiaomi mempercepat koneksi ponsel Xiaomi ya pingnya di sini lumayan tinggi ya ya cuma 0,15 dan 0,03 kecepatannya ini sangat-sangat jelek jangankan untuk streaming untuk game online untuk browsing aja ini sangat susah ini baiklah saya langsung menuju caranya tanpa berbasa-basi kita langsung memasuki tentang ponsel setelah itu kita klik yang versi I U I ini MIU ini sebanyak 7 atau 8 kali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 terserah di sini tujuan menekan itu adalah supaya di setelan tambahan ini kita mengeluarkan opsi pengembang kalau tidak kita tekan yang tadi sebanyak 7 atau 8 kali itu tidak akan bekerja langsung saja di sini setelah itu kita klik setelan tambahan setelah itu ke opsi pengembang langsung kita menuju yang paling bawah ya yang ini hidupkan optimis misasi MIUI kita pencet yang ini ya di sini kita tekan matikan dan mulai ulang ya di sini akan saya berhentikan videonya terlebih dahulu dan akan disambung dengan video selanjutnya oh ya sebelum itu tampaknya jaringan saya 8G sekarang tapi saya tidak memprioritaskan 8G Anda boleh melihatnya kita menggunakan di sini SIM 2 ya di sini lihat kan saya memprioritaskan LTE TD CDMA UMTS kok jaringannya bisa 8G dan satu lagi yang ini hmm. saya menggunakan smartphone jaringannya itu silang itu sangat-sangat sangat luar biasa langsung saja kita kepada tujuan yang tadi setelan tambahan opsi pengembang yang paling bawah ya di sini kita akan men skip videonya karena HP saya akan dimatikan dan dimulai ulang kembali setelah proses tadi langsung kita menuju speed test apakah kecepatannya akan berubah ya mencari server tunggu sebentar ini kecepatan yang tadi cuma 0,15 dan 0,03 ya masih mencari server kita mulai saja kita lihat perubahan kecepatannya wow ini sungguh luar biasa tidak ada rekayasa ini serius ini tidak bohong ya bahkan kecepatannya tadi mencapai 6 kalau nggak salah tadi ya kecepatan unggahnya juga berubah drastis ini amazing sangat-sangat amazing ya kemungkinan ini cuma satu Mbps ini ya kurang kurang sedikit satu Mbps lihat saya menggunakan kartu yang sama yang 3G yang ini yang smart friend ya, ini sangat-sangat bekerja 100% work cara mempercepat koneksi internet di HP Xiaomi cara mempercepat koneksi internet di HP Xiaomi itu bekerja karena yang tadi yang opsi pengembang tadi ya ini ini tadi kan dalam posisi hidup yang optimisasi MIUI ini setelah dinonaktifkan kecepatannya berubah drastis itu karena optimisasi MIUI ini me, apa ya istilahnya kayak menghemat baterai gitu menjaga ponsel agar tidak cepat panas terus apalagi ya Pokoknya menjaga kondisi suami ini semaksimal mungkin tapi itu mengakibatkan jaringan jadi lambat atau lelet. Kecepatannya tadi cuma berapa? Ya, ini 100% bekerja. silahkan Anda coba. Kalau tidak silahkan maki-maki saya di kolom komentar. Sekali lagi saya ingatkan caranya adalah pergi ke tentang ponsel klik sebanyak kali versi MUI ini setelah itu masuk ke setelan tambahan opsi pengembang dan hidupkan optimisasi MIUI ini dalam kondisi off ini sangat bekerja ya kita lihat lagi seperti yang tadi apakah di sini ada rekayasa ya masih yang tadi kan LTD, TDC, DMA, UMTS kita coba lagi saya tidak ada menghidupkan aplikasi apapun nah, lihat kan tidak memakai HSPA Twitter atau pencepat koneksi lainnya kita ulangi di speed test mungkin ini akan bertambah daripada yang tadi Ya, kalau seperti ini tempatnya kecepatan unggahnya akan bertambah tinggi. Ia ya, akan terbukti kecepatan unggahnya itu sangat bertambah tinggi. Ini tidak ada rekayasa optik. Ya, kita lihat dari segi hasilnya ya ini kan 0,61 kecepatan unduhnya dan kecepatan unggahnya mencapai 6 mbps ya lihat kan 3G 3G ini yang 3G ini Telkomsel karena kartu saya sudah 11 tahun jadi masih 3G belum ada 4G pada saat itu oh ya soal ini telepon ur urgen saja atau sinyal hilang ini saya akan memberikan tips dan triknya pada pengguna trend yang telepon unggar saja pada video selanjutnya ini 100% bekerja di seluruh HP Xiaomi kalau tidak silakan anda memaki-maki tulis di kolom komentar yang di bawah silahkan anda boleh mengomen apapun kalau kurang jelas bisa bertanya langsung saya akan mencantumkan Instagram Instagram Maya Oki Channel pada link di bawah atau link di deskripsi. Cara mempercepat koneksi internet di HP Xiaomi 100% work untuk seluruh HP Xiaomi. Ya, sekian dulu info dari saya. Kalau ada info terbarunya, saya akan update sesegera mungkin. Terima kasih untuk telah menonton video ini. Jangan lupa like komen, dan subscribe agar info-info terbarunya dapat di share secepatnya ke YouTube Maya Aoki Channel.